السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن جيمر جديد كولكشن الحين الفيديو أنا آه، الحين صورت الفيديو هذا هو هنا هذا كله حقتي هذا هو كتبت وهذا هو الم... أنا سويته المنتج حقي كله تعال تشوفون بعد هذي تشوفون كيف والله دنيا ما تشوفون دنيا جاب انجل واحدة كذا تلاقيه انها كثير مرة كثير كل هذا تعب ليا شوفوا كذا وتغييرات هذه نفس الشيء أنا في شفتم دنيا نروح عند الموسيقى لا لا لا لا نروح عند الموسيقى شوفوا هذه الأغنية هذه الصورة التركيبات وهذه الأغاني كلها شوفوا Are we there yet? هذا هو كلها آه يلا بس كذا وريتكم اياه يلا مع السلامة